Voilà, bonjour, bonjour na ba fan nyonso ya HD Consulting TV. Merci na bino nyonso ko s'abonner na HD, eh, vraiment na bike boza vraiment libere devant ba petit écran na bino. Donc continuez toujours ko s'abonner na HD po yango les charges ya ba site quoi. Eh, merci na bino nyonso ko pona canal de star, émission ya votre humble servante Naomi Moussaï Cable Mère na ba bo misana kombo na Cable Mère. Merci na bino nionso Ornella Moussaï ma grande sœur chérie Gisèle Moussaï eh, balobi depuis Allemagne motema ya papa David papa maman na Sylvie Merci na bino nionso vraiment eh, chief na ngai wana vraiment héritier kaleba mon boss héritier kaleba ba respect belé belé na yo motema ya Russia merci na PHDI yongo leader de leader la coiffeuse professionnelle balobi Myriam yongo depuis Belgique vraiment bozala branché Ornella Moussaï Jolina Ikutu Napesi bango pena ba mbote et puis napesi bango ba remerciement po moni force na biso eza kaka public kosala kaka musala na yo bien tango osala musala na yo bien public ba olinga yo eza kaka te ke po bayo kozuna yolo fo pesa simaro masiya to fo osala kindeki daichu bato dodo ba daichu to perpète to ba fantomas te ezaka boulot na yo donc eza kosala mosala bien omoni vie na biso rambo quadre akora aloba koyeba mosala oyo esalaka mwa elengi moni moto ayebi boulot na ye ndeti yo naomi mosai cable mare oyebi boulot na yo osala mosala na yo bien fo epesako mwa sepelas mpo ya zardas mpe na bafantomas mosusu bapetros mosusu baosala kindeki bouledok mais mais ok ezalaki bale bale tobeta bale bale tokokomisa yango to ndolo te donc yango moni ke tout se paye ici bas vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira te mais eza koluka koyeba mwana mokili fo oluka koyeba bolamu eh, na fi fo oluka koyeba oyo eza malamu Ah, nga na beta na ko bebe ki ya 300 na yebi yango bien na boya na beta ngo na nenga ba Saint Augustin ah, eh na landela pe na ko bebe pendant 300 pendant 300 hein père na nga Alfred Boloki ayebi mambo na oloba pendant 3 ans lola musheni na beti ba cours na ngai eza ke naboya nabo te nazala na connaissance nayeba masolo nayeba masolo omoni babiso baoyo lelo oyo soki toza baoyo toza eza nzambe sa nzambe mpena makoko bameka na bandenge nyonso baobeta babale na bandenge tu mais tant que toa bakimankulu tant que toa bamiaka na milele tant que toa baseseseko badesanda mpo biso toa badesanda nga tobomi nga esprit na ngai ebotama nango eh, obomi na ngai mais mwana moko abotama kaka na esprit na nga donc oyo oh, nyonso ngai naosala ye mpo osala yango donc biso toa bamiaka na milele toa baseseseko talaka moto abeti botu na bebi talaka gondoma malaba nde labale hein gondo mama la bandela bale grand joueur lokola mama le tala kupa bandela bale oyo mpe lipapa mama la bandela bale mm, eh, tala sikoyo gondo towelela ngo na jean mokulu ta nde jean mokulu atobola eh. ve jean mokulu a brutal jean mokulu a trop brutal yango moni toza na procès ngai na jean mokulu na tribunal de la paix ya lemba magistrat nsimba nkunga mpasi Magistrat Nsimba Nkunga Mpasi Alain Lola Musheni Yeyo Code à Sinarc Veja Mukulu m'a déchiré les culottes. Procès ya, ya tribunal de paix eza esu ya mama top te komi ya Jean Mukulu. Mutu tanga mutu mutu mutu tanga kati yo déjà gondo. Les infractions. Ma solo ya mère déjà to silisa ki yango ba mambu tu elekaki kuna kuna olinga suko kende te po. Mais on dirait bolingi mambo ya procès mingi. Dernière mission na yamba ki ezaki pona mambo ya salon. nayebi te esuka na eza vague eza président de la république omoni président président aza papa na biso eza président soki ayaki na état de manger olingi amona bato bandali bakabolela bato ba biloko moni moto ake kabolela bato biloko mais soki président aye na état de droit donc mboka na mitu ekoti nano esili baboyeke motu asali soki abafati kokangisa ye Eh, donc mboka ekoti na na indusa moya bomi yango mo mikolo fo otambola bien donc eh, makambo na bato te ya yo ya yo ya yo te ya yo te donc eh, kiaku kiaku kiangani kiangani mpo mboka ebebi mboka mpende ebebi batindi bafo bato mpo baalefaka bato me biso atakebaki mankulu bamiaka na milele oye mpena alefera nakomi libanki Eh, oye pena aleve nga banini omoni nga esu te koblaki te yango omoni nazopesa message na papa na nga mwana nseme papa mwana nseme naza na besoin formule handicap hmm. ve mwana nseme fa pesa nga formule handicap epuis formule évasion merci papa mwana nseme voilà merci beaucoup merci beaucoup nayebi ke sepelisi gisele mosai balobi depuis allemagne gisele mosai vraiment Merci na bino nionso bolanda bo continuer toujours ko s'abonner na HD Consulting TV balobi ya monde consultation ya ba site omoni tozaki na biso na réseau tobenga yango HD Consulting na anglais na linga na français consultation lelo pe chef de l'état zo consulter mais oui na profiter na pesa Merci et puis felicitations na chef de l'etat na initiative oyo azwaki ya consultation omoni lelo oyo eloko ezoboma bato ebele totyekaka nzoto na biso te tokendaka komona médecin ntango corps eningani oke moto okokende mpe pa médecin ntango oza mpena normal yo mopoke te médecin je suis venu pour le checking de ma corps veuillez me rassasier le picranie veuillez me rassanier les bronchettes médecin mpe alandeli yo azwi bazwi ba bronchette asali yo bakipsage ba, ba, ba ba ba balkanisation de mississippi ba biloko wana nyonso eza ba maladi ya na banzoto ya bato médecin alandeli yo alandeli yo mpena c'est bon corps mpe c'est bon yaka te fo kende hôpital obeli okwei te yango moni président tellement moneke congo eza maladi mon pays va mon pays va mal mon pays ne va pas bien C'est pour cela que je suis m'habillé à les tenir des prisonniers parce que nous tous des Congolais, nous sommes des prisonniers. Mais Caleb Lukeba na tobi ke mwana Lemba mwana Vemba mais ozaka trop okumisaka kaka ye ba vie na yo mosusu na ba petit no babotama lelo olingaka kokoyoka kombo na bango te yango okendaka mingi na jeu mpo na nini te eza ke yo leader na yo kaka Caleb te eza Caleb omoni bazalaka Caleb na vie sans souci mm. eh, bazalaka Caleb na vie sans souci vie sans souci akufa mpe ya son âme wana mpenza bagrand prêtre esko natikala na caleb tukebana te wana aza pere babodo bamama kalunga Eh, wana baza wana mama kalunga ye pena tobetaka pepelemasebe bamodero ala bakombo mosu esekisaka mutamasebe omoni bacomédien congolais tozo évolue te mpo na bakombo eh, lelo soki na poto ozoka ozoka comédien lokola jacki chan ipman chenzen ozoka sikoyo oye sikoyo na congo ozoba comédien lokola bamutamasebe Papa na Brian Belief na Royal. Hein? Papa social de président Caleb Sukebana, très puissant. Omoni lelo oyo kozala na Caleb eza assurance. Po président Fatshi atala théâtre Sinar avant talaka pièce moko tobeta ya Gene Kimbuta. Président Fatshi atala ngo eza le seul pièce oyo pena na ba. Mais yo pena na moni pièce oyo mwana poto nde ba pièce oyo principal. Na kangi. Na kangi. Te kobimisa nga na ndeni nga na ndesa minute na oso tourner zonzing ya mwana poto abungi na kini. mais nakosala na nga ngo te po biso moko towana ba tv na biso blagi te towana ba tv na biso moko nakoleka na nga mpe ba tv bato mosusu te mais na cadre ya visibilité na cadre jamais tokonutise presse po presse nde esala biso donc place nyonso presse ebenga nga na oya to nakoyesa presse yaka tosololi ndenge ezalaka na basansi wana donc eh, naomona mpe mosheni oyoka lisolo ya stikalanila la sepe appel balingi wana mposa bamabanga ekota na kati ya bana poto bana monde entier Acoustique ya langila ezoya babeti ba acoustique mais ba foute batu tout babeti ba acoustique ba foute nalongoli mutu te y compris na fai na biso bayi lokanto vedi ya misi fali mpe abeti acoustique fali mpe abanda mamba acoustique ezalaka fele te ezalaka fele te christo nabosani yango te abetaka acoustique donc sikoyo naso ya kocorrige bango tout donc bangolo toulouse bozwa karta correction mpo nazo honore nanu papa wemba epuis king keser emenea pomoni lelo oyo langila bato ebele baoloba langila bayebi source ya langila te tango farto parlementaire langila directement na monase ya vietnam na ngalema kongo lososo pomoni langila yango nazo esa président faci fo apesanga bapolicier na bafardc nalakisa bango langila ezala langue na bango ya code Alors pourquoi nous les Langulaires Oui ça, nous avons besoin de toi. yango moni nazo honore king kesere meni epuis papa wemba honorable zakari bababa sefo memekele la ving petrus na yolo po honorable zakari bababa se direct tifi nabandaki mpe deja badeba balangila epuis bajournal ya langila Honorable Zacharie Bababas abengi ngai po Francis Kalombo ana Kin. Moïse Katumbi pe ana Kin. Po Moïse Katumbi na Francis Kalombo bangolo bakota na Langila tangu VK saa na masolo. Po moni VK saa ndo utiliser Langila tant que code. Akotinda yo, atindi yo. Oye, tango oye atuna te apeti kote na tindaki wana c'est bon. Au parlementaire na yolo Petrus, masonika ya ngolo Francis Kalombo. Yolosko fo commissariat Francis Kalombo solution. L'avec Petrus na yolo nzinzi. Wana sikoyo nabeti nzembo ya nzinzi avec Esther na Langila. Okungwa Argentine yoko jwa karta Vietnam kalamba ikodo na beja na basheribe ya libanda nzila donc ebele ya mbongo oyo nzinzi azwaka akopesa na basi ya libanda Wana odedi yango na nzembo wana. Nzembo wana na dedi yango na patron le tout puissant ya Willy Musheni inamovible 00243 papa social soif de servir les autres la main qui donne celle qui reçoit ya Willy Musheni patron epuis naobeta esusu cheribe maria naza na bango vomie mekele honorable zakariba babaswe wami mikel le coup de fille frère roland kambila mongaliyo ci ve na nga mongaliyo ci richesse kapi richesse kapi salaka ndenge toyokaki nadine mombele vip international nadine mombele na finlande plus 243 85 38 79 068 wana whatsapp artiste eh. na instagram obeti kaka lola musheni na facebook obeti lola musheni eh. toluki ngai na ndenge bakuru dimba okomona ngai naza na bango honorable zakari bababaswe eh. vomemekele le président faci beton mama denise niakero mama denise niakero sere na ngai lina mufaro sere na ngai lina mufaro blakite Sœur na nga Lina Mufaro, faut boire rappeler ya Lina Mufaro. Wana sœur na biso alemba. Ya Lina Mufaro, blague te, famille présidentielle. Maman Denise aya fête ya na ndenge alemba. Nazala na lemba na mona. Eyinda mabe. Ya Lina Mufaro, famille présidentielle. Ya Lina Mufaro baleki no ya lemba bango yo. Ba français baloba ma charité bien ma ordonnance comment commence par moi-même. veuillez nous rassasier après de lui rassasier ye lina muvaro claudia wangata hein? claudia wangata fille de chance mama tete teolo la haute coiffure chimene yombo beauté plus l'argent mama bibi nkweso hein? balobi espace bimar na bibwa mama bibi kweso jani kabemba na paris grand joueur jani kabemba petit nanga moïse kabemba sans oublier krisho krisho hein? Petit na nga Krizo, base na nga tout ya 14e rue na Limete. Ba petit na nga ba bazarde na Lemba, ya Lola Mouche na lela bino fort. Boko zwa idée te. Ba Firenze na Lemba, hein? Le général Malou, hein? Le général Malou, aïe, le général Douma Douma, le général Tirbo, donc base tout ya bazarde. Je vous love. Voilà. voilà, merci, merci, merci na bino nyonso vraiment, vous continuez toujours ko s'abonner oyoki vraiment musheni lola musheni tala kaka ye je na minute oyo oso aleki na site na yo te seke bolala normalement normalement normalement merci merci merci d'ici là portez vous bien à plus